Lady Impatient. ngenza ibhizinesi yokuthengisa ama-seedlings um ngabona ukuthi ama-seedlings abantu bahlala bewabuza ngoba ngibe ngilima imbhida kuphela so abantu abazethenga imbhida bethi awula ma-seedlings ngagcina sembonta into efuneka kakhulu ngama-seedlings yikho ngase ngiwaqalisa ukuwayenza ngiwayenzela emathayeni ngoba ngenzela ukuthi kungadli amanzi lemisaba esitshiyene esitshiyeneyo qalisa from chomolia tomato radish eh, spinach parsley coriander tomatoes onyeni onyeni ichene kule mihlobo emithathu kule king nespring lemashalots konke siyakwenza khonapha